नमस्कार सम्पूर्णमा बिके वान युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज म पोखरा सिम्पानीदेखि डाँडासम्म जाँदैछु मौसम एकदम सफा छ हिमाल छर्लङ्ग देखिरहेछ बाटो पनि एकदमै राम्रो छ ल जाँदै गरौँ यो बाटो चाहिँ कहाँसम्म बनेको रहेछ त्यो पनि देखाउनेछु बाटोमा लाइनिङ कलर गरेको चाहिँ यहाँसम्म रहेछ यो सुइखेतबाट सुइखेतसम्म र सुइखेतबाट उता यो लाइनिङ गर्दैछ यो पिच यहाँसम्म रहेछ यो घट्टे खोलासम्म टोटल्ली पिच गइसकेका छैन यो ठाउँ चाहिँ यो नाउडाँडा नाउडाँडा पनि आइपुग्यो हामी यो नाउडाँडाको अब यहाँबाट चाहिँ गाउँहरू के कसो छ सबै ड्रोनबाट हेरौँ है त